はい、デビデオ。今回はね、みんなからたくさんの質問をいただいたからね、1本の動画にすることにしました。じゃあ、今から質問答えるよ。5。これ多すぎるんだよね。エヴァンゲリオンでしょで、ファーストガンダムでしょトップ狙いでしょえゲッターロボシリーズでしょカーボーイビアップでしょ うんベルサイユのバラでしょこれも本当に大好きでドラゴンボールは超好きでナルトも大好きだよでワンピースも好きだし、うん、ジャンプ系は大体好きかな、うん 特にいいのはやっぱりカーボーイビバップかな本当に見たことないなら今すぐ見た方がいいですねちょちょちょちょ超おすすめですもうねあのガンダムを作ったサンライズっていう会社がね作ったんだけどあの SF 作品なのねでねあの賞金稼ぎっていうバウンティーハウンターがいるんだよね その世界は SF なのにねすごくね古いこうクラシックなねカーボーイがねいるようなね、え世界観なんだよねそういうオールドと未来が一緒にこう混在した90年代特有の SF の感じがねする作品で超クオリティが高いです TV シリーズなのにねで、えー もうね会社を潰す気かってねこのトップの人に怒られるぐらいたくさんのお金を使って作ったんだよねでも見た目はすごくこうね賞金稼ぎだったりヤクザが出てきたりすごくねこう大人な感じのテイストなんだよねで SF なのにジャズとかね渋い音楽を使うんだよ80年代の日本のドラマとか刑事ものとかのねあとは昔のこうウエスタンの 映画とかをオマージュした、ね、いろんなものが合わさった、ね、オタクの塊みたいな作品なんですよねこれは文化人の人は特に見るべきですで特に素晴らしいのはねこうスポンサーからねこんなのおもちゃとかねロボットとかも出ないしねあのグッズ売れないじゃんお金稼げないじゃんってなって怒られたんだけど音楽が超売れるっていうねそれでマネタイズできたっていう奇跡の作品ですおすすめ Thanks.